a Los saludos Dios al escorpión dorado. Este es un pinche video especial, el unboxing. Unboxing que me mandaron, es me mandaron una box y dicen que las leyes del YouTube que hay que hacer unboxing. Y sí, es de mis pinches compadres, los maestros joyeros. Eh, ay, no mames, yo también soy joyero. ¿Sabías? ¿Te los joyos? No, pregúntale a las hermanas, güey, cómo... No, no saben, los, no saben nada. Los joyos... Hago joyos, <laughs> hago, paquetes para empresas, cuando quieran les puedo hacer un joyo, yo también soy joyero. <laughs> Bienvenido a la familia Maestros Joyeros. Ahora formas parte de cuatro generaciones dedicadas a la arte de la orfebrería. Al abrir el empaque y ver tu pieza, te percatarás del empeño de cada maestro joyero puso en ella, siempre enfocándose en cada mínimo detalle. Ay, sí, ¿no? Esta es una de las empresas fabricantes y comercializadoras de joyería de oro y plata, afiliadas a la Cámara Joyera de Jalisco. Estos cabrones me contactaron y me dijeron, queremos rendirte un tributo, pinche escorpión dorado, dios del universo, y me mandaron esto. Digo, me estoy haciendo pendejo porque yo ya sé qué es, aunque no lo he visto físicamente, pero quiero grabarlo pues para decirles mis primeras impresiones. Entrada te mandan esta madre. estos güeyes se están encargando de hacerles joyas a un chingo de banda acá, bien pinche humilde, <laughs> ah, que ni les gusta estar enseñando el bling bling. Ya sabes que yo soy un dios, un dios y a mí se me permite todo. Y obviamente ustedes han visto que tengo unas pinches cadenotas así super cabronas de, trillones de dólares. Sí sabes que eso vale, ¿no? Trillones de dólares, güey. Y ahora, mira, aquí me mandaron esta bolsita para que lo guarde acá de mamón. Y ya se abre este pedo. Y luego, ¿qué aquí? ¡Ay! Mira, güey, los condones para... Ah, no, no es un condón. Este es... Ah, este es el clásico pañuelito para, eh, pues, La shiny. Para sacarle brillo a la pista. Mira, nada más, ahí este. Ah, no, para limpiar la joya. Le saco aquí para acá y, y entonces te sale. ¡Ay! Subí, ve que pues, es como de gamusita. Uy, discúlpenme, pinche soberbio de ¿Sabes qué? Me dijeron que me lo iban a hacer. Luego, luego llegó de envidioso el Eric Rubín a decir, ay, ya vi la joya que te van a hacer. Ay, no seas envidioso, Eric Rubín. Y maestros joyeros, ya no le hagan nada al Rubín, ya no le hagan esas cosas este, de millones y trillones de dólares. <laughs> Es más, hágame más a mí, güey. Hágame más a mí y regálame. ¿Saben cuánto cuesta este pinche video? No mames, cabrón. Esto se lo deja ir a cualquier pendejo. Un chingo de varios y ustedes, nada más de gratis más porque me cayeron bien, mira. Ay, te cagaste, ¿verdad, güey? Así es, señoras y señores. Un escorpión dorado de plata, tengo entendido, chapado en oro. ¿Qué hubo de pinches caras de vivir Nada de pinches cadenitas culeras de, así de, su primera comunión. No, güey. Vean esta mamada, güey. A huevo. Está finamente diseñada. Vean la calidad que tiene esta pinche cadenita. Porque no es nada más una cadenita de eslabones, no, güey. Está acá toda pinche sofisticada para eh, crear como si fuera una especie de soga, güey. Y está muy chingona. Y luego tiene aquí, obviamente, el escorpión dorado. Con dos pinches. Tengo entendido que estos son diamantes de, de el zar de Pikachu, Bueno, el punto es que aquí aparecen sus cuatro patitas, sus tenazas, güey. Acá abajo le sellaron la pinche cola con su logotipo de maestros joyeros. En este momento, el escorpión dorado se colocará una de sus tantas pinches joyas. ¿Qué tal se me ve, A huevo, güey. Oh mames, güey. Así va a salir en el próximo pinche comercial. De nada, pendejos, de nada. Por dejarme que me pinche cuelgue una cosa de estas de Dios pagano, ¿no? Este, pero bueno, aquí estoy, aquí estoy yo para mostrarla. Y ya cuando se está junto a mi peluche en el estuche se ve más cabrón. ¿A poco no? Resalta, resalta. No mames. Ah, Con esta, no, aquí las traes. que chinga, luego, luego dicen a huevo, todas las pinches interesadas. Me preguntaban del peso, a ver, a ver. Esta es la prueba que yo tengo con una tecnología bárbara, que es el chingadazo en la mesa. Si haces esto, no se escucha ni madre. Si haces esto, si haces esto, ¿listo? A ver. Oh, pesa. mames. Está pesadita. Se aguanta un piano, mira, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve más o menos cuánto pesa. No sé, pero está chingona. No se ve así como de, del tanguis, de la que le regalabas tú a tus viejas ahí en, en las kermeses no, a ver, déjame. La prueba de, la mordida. No se despintó. <laughs> Bueno, ahí lo tiene Maestros joyeros, este video es de buena fe. No crean que es gratis, es para que me llenen de joyas, cabrón. Y ya este, van a saber luego, luego que su dios el escorpión dorado está vistiendo una de estas chingaderas. De nada por ponérmela. Y mientras tanto nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluche no lo estuche! <laughs> Si me quieren regalar más joyas o a sus hermanas, escríbanme al mail que está en la descripción. Huevos. Vamos, estoy cabrón,